Так, всім доброго вечора. Ми з України. Так, прохання до всіх. Тема буде у нас сьогодні, що ще осталось на осінь. Сім'ї трутовки задають питання. Дуже коварна ситуація. Була така така, така ситуація з цими трутовками, що навіть навіть страшніше за хворобу. Якщо це весна, якщо це влітку, то там за рахунок зміни генерації можна як якось виправити. Але частіше за е, частіше всього трутовки з'являються якраз якраз уже в кінці сезону. Бджоляр щось не додивився, десь матка пропала, випала з-під з -під контролю у сім'ях, все, пішла трутовка і попробуй там що зробити з нею. Ми зараз, у кого які є напрацювання, будемо по будемо ну, по обміну опитом, коротше кажучи. Я зараз скажу, як як я свого часу, якщо була трутовка, виявлялась, ну, як сім'ї, як сім'ї небагато, бджоляри намагаються врятувати сім'ю, десь там матку достають. Але ситуація бува, виходить з-під контролю настільки, що навіть е, не рятують і плідні матки якщо якщо хто буде підсаджувати матку в сім'ю трутовку, то перше, що потрібно зробити, віднести цю сім'ю трутовку десь е, не обов'язково витряхувати там її, як е, ну, зазвичай роблять. Віднесли, витрусили вулик назад, і вона бджола злітає, а трутовка начебто залишається там на на місці десь тряхнуло. Не завжди це спрацьовує. Чому не завжди? Тому що якщо в сім'ї трутова, трутовка матка, це півбіди, там простіше сім'ю рятувати. Якщо вже бджола трутовка, а можна це відрізняти і може побачити, і яка яка картина. Якщо матка трутовка то там обмежена кількість е, стільників охоплена цим е, трутовим розплодом, і менше яїць в е, чарурки кладеться. Якщо сім'я струтовіла уже на бджолу, то там картина така, що ну, скільки вона, скільки рамок, стільки може захватити бджоли оцією трутовкою і стряхування не завжди дає бажаного результату, бо вертаються ті трутовки, що вже яєчники в них розкачались на всю, може там залишиться. А є такі трутовки, які тільки починають, яких тільки починають годувати. Вони вертаються назад і все починається знову. Джоляр е, сподівається, що виправив ситуацію, але але я ж кажу, все заходить на нові на нові оберти і починається проблема, і вже це може виявитись аж туди, десь під листопад місяць. Як я виходжу з ситуації? Я просто-напросто беру цю е, сім'ю, відносю в сторону, на якісь ставлю на якусь сімейку послабше. Льот ввечері, льот е, тікає туди зранку, на старе місце, якусь сім'ю підцілює або декілька сімей підсилює. А те, що залишилось, можна з'єднувати з якоюсь сім'єю через плівку і вечором відвертати у цей уголок з одного якогось боку. Спрацьовує. Ті рамки, що вже пошкоджені трутовим розплодом, я їх розно, розносю стряхою бджолу уже у цій сім'ї спільної, де з'єдналась трутовка із маткою, там відводок чи сім'я, неважливо. Я з'єднав решту, з'єднав з цією уже повноцінною сім'єю. А ці рамки, що вже пошкоджені трутовим розплодом, я їх скарифіцирую, страху бджолу, скарифіцирую е, вілкою ну тобто нарушаю ячейку, вже якщо гарбати розплод, е, порушую, і віддаю насильні сім'ї, щоб вони почистили, якщо це гарні стільники для майбутнього використання. Якщо стільники е, на перевтопку, то ну, все рівно. Бажано, щоб, е, звичайно, їх почистили, і потім уже яка доля буде цих стільників або на на зберігання або на перетопку. Ніяких оцих ось перетунків, підсадка, маток я це не проводю, бо, бо не завжди вона дає бажаних результатів. І якщо хто буде виправляти трутовку плідною маткою, матка повинна бути в робочому стані. Бо дуже часто буває, що з кліточки десь отримали матку, вона довго не сіяла, Е, підсаджують у сім'ю трутовку, вони її приймають, приймають вони її. Але матка починає червить і продовжує червить сім'я е, бджоли трутовки. І така виходить така солянка. І матка сіє, і і трутовки продовжують сіяти. Це якщо було б серед літа або навесні, воно поступово вирівнялось би. Матка взяла вверх, плідно там феромони спрацювали. А якщо це восени, то результат буде ніякий. Сім'я може зійти на нівець. Так що, отак я справляюсь, отак і отака, таке рішення в мене завжди при порятунку сім'ї Трутовки. Або взагалі по рамочці беру відносив в сторону, десь льотна пішла на те старе місце, десь щось підцілила. А по рамки беру там скільки, чотири рамки, припустимо, залишилось. Беру прямо з бджолою і ввечері підставляю по сім'ях. Ну, як начебто підсилюю. Відвертаю уголок, вони приймають, об'єднуються, бо їх там менше. Чому я відносю в сторону завжди сім'ї, щоб обрати льотну бджолу? Бо льотна бджола в сім'ях, в трутовках, вони можуть е, е, грати таку ось е, ну, домінуючу роль в тому, що трутовка буде переважати. Якщо ми лишаємо сім'ї льотної бджоли, то вона вже буде більш-менш така ну, зговорчива, коротше кажучи. Отакі отакі справи по е, по, по, по порятунку сімей трутовок у цей ось час восени. Звичайно, що багато бджолярів стикаються з такою проблемою наприкінці сезону. От якраз оце зараз. Остання ревізія, відкриваєш, а там гарбатий розплод. І все. Настрої зіпсуються. Тому виправляйте не не чекайте, коли вже піде сніг, морози. Зразу приймайте рішення, якщо хочете, можете застосовувати такий ось метод, як я сказав, або може у кого які напрацювання. Але це самий найшвидший е, спосіб, який я вивів на от, за свою практику. Просто як можна швидше порозносив рамки, вони об'єднались, рамки повищищали і все. И все рішення. Э, слышно меня нормально? Да, хорошо, Валентин, слышно. Валентин, Сумская область. Э, ну, из своего опыта могу кое-что рассказать. В этом году я начал осваивать изоляцию маток. Вот, э, значит, заключал маток на 15 суток в изолятор. Использовал, использовал изолятор Миленина. Значит, получилось одной семьей так. Семья нормально работала, хорошо шла в развитие, несла мед. Вот, потом посадил матку в изолятор. И после выпуска матки с изолятора через 15 дней, короче, получилось так, что матка куда-то исчезла. Через две недели семья стала трутовкой. Появился на сотах э, печатный трутневый расплод вот, на двух рамках. Короче, э, по полной э, пошла э, пчела-трутовка. Значит, э, что получилось? Э, делать самый эффективный метод, я так понял, это делать искусственно, вот э, по принципу искусственного роения. То есть э, перед ульем стелим аэродром, все рамки с пчелами вытягиваем, стряхиваем всю пчелу на этот аэродром. Улей остается пустой, ложатся только голые бруски сверху. И все. И закрываем улей. Пчелы с аэродрома заходят в улей. Значит, у нас даже получилось так, что э, часть, э, в общем, пчелы в улей зашли, потом часть пчел вывалила на улицу. Вот. Два дня они висели гроздью под нижним литком. Вот. И э, даже построили соты под нижним литком. Вот до такого дошло. Вот. И э, через несколько дней они начали, вот за несколько дней они начали работать. Это стало Э, движком к тому, що мы поставили суш волей, так? и э, пчелы начали работать, начали понемногу подносить мед. Мы дали, давали потом маточник. Вот, короче, я уже просто не помню точно все, что происходило. Записей э, просто не могу сейчас посмотреть. Вот. Но факт тот, что катавасия это длилась очень долго, и вот этим вот методом именно устраивали искусственное роение, вот. И вот этим методом получилось семью вывести. Долго это тянулось, конечно. Поставляли маточники. Пчелы в конечном итоге вывели из этих маточников свою матку. Вот. Матка облеталась. И аж это было с начала июля началось, и только в августе месяце появилась у них Э, уже облетанная матка, и тогда они начали работу. Вот, вот таким вот методом искусственное роение применялось. Вот. Другого, ну, более эффективного метода я просто на то время как бы не нашел. Вот так. Получилось вывести семью из трутовки. Никуда ничего не вытряхивали, не переносили, ничего. Все стояло на своем месте. Хорошо, спасибо, Валентин. Ну, видите, как я перед этим сказал, в активный сезон, да, там можно поиграться с выводом маток, подсадить готовую плодную матку таким вот искусственным роением. Но если вопрос касается трутовоч... отрутовения семьи вот сейчас, при ревизии, пчеловод делает последнюю ревизию, уже, казалось бы, вся, все штатные единицы, готовые к зимовке, есть там и корма, есть матки, и вдруг семья трутовка. Вот тут, конечно, уже такой метод не пойдет. Почему не пойдет, понятно по какой причине. Подсадить матку, а может такое быть, что даже и маток нет. Или даже если и матку вы где-то возьмете, выпишите готовую плодную, а в семье не матка-трутовка, а пчела-трутовка, подсадить туда плодную матку тяжело, будет сеять и трутовка, и будет сеять и матка. И, в общем, картина, картина на исправление, то есть времени, времени нет. Сейчас похолодает, тут э, пару недель и все. И так она и будет, э, и в активности будет еще очень долго, потому что трутовка будет сеять, и матка, она, в общем, <laughs> будет у них состязание и будут вылетать по холодам, и морозы уже будут, и будет продолжаться растут. То есть семья может фактически сойти в ноль. Кроме и еще и за собой такой вот ввоз э, испорченных рамок. Так что если пока еще, если обнаружили сейчас семью трутовку, проще всего исправить, расформировать ее подсилить, разнести эти рамки по семьям или объединить с какой-то семьей послабше, но предварительно перенести вечером, чтобы летная ушла, и объединить. Пчела никуда не денется, она вся останется у вас на пасеке, если ускорить процесс исправления. Если затянуть, понадеяться на то, что матку бросили в семью, и она будет там сидеть ну то есть исправить ситуацию трутовочную, не получится. Будет активность долго по зиме, тянуться, пока не сойдет пчела на ноль. Ну ничего, у кого еще есть какие варианты? Именно по осеннему исправлению. Летом, летом там проще, есть, есть возможности маневра именно по, по активности сезона. И матку можно обгулять, молодую еще и подсилить затем печатным расплодом от доноров семей. Вопрос касается исправления именно вот в этот период. Конец сезона, последняя ревизия, все. Мы обнаружили семью-трутовку. Какие варианты? У кого какая практика есть? Я вначале сказал, как я исправляю как можно быстрее, чтобы затем не застала непогода врасплох, и семья бесконтрольная может сойти в ноль. Добрый вечер, Сережа Винница. Я хочу <clears throat> вопрос задать. У меня есть и трутовка, и есть отводок, но в том отводке где-то полрамки с пчелами и матка. Можно ли попробовать объединить, как вы говорили? Да без проблем. Вы изоляторы, изоляцией пользуетесь? Ну, изоляторы у меня есть, но пока не пользовался. Ну, смотрите, я не знаю, как вам... э, А какая система ульев? Э, Додан корпусные. Додан корпусні. Дивіться, ви можете приєднати до, е, до сім'ї сильної через глуху вертикальну перегородку. До сильної? да, до сильної сім'ї. І взагалі, якщо сім'я, якщо пасіка ще невеличка, і кожна сім'я у вас е, на на щиту, що ви ну, штатна єдиниця, будемо так казати, ви е, декілька корпусів зробіть з вертикальною перегородкою глухою на цей випадок на майбутнє. Uh Протягом сезону може або відводок у вас такий серед літа з'явиться, або пізній відводок, або сім'я просіла і вам її треба зберегти. І матку, і цей ось невеличкий, там дві рамочки, припустимо, це одводок. Самий старий спосіб, це ще наші діди, прадіди робили, коли в нас була е, вулики, були лежаки в основному за радянські часи. І ця тема по збереженню оцих ось е, сімейок була сама розповсюджена. Сім'я сильна, глуха перегородка, і підсаджуєте двохрамочний відводок, і вони обогрівають. І вони до весни у цей відводочок двохрамковий витягують. Або дві по три рамочки слабенькі відводка. Можете їх також садовити у через глуху перегородку. У вас ви кажете Додановський, да? 12 рамочки. Ну ось там без проблем е, поміщається. Навіть десятирамочних умудряються зимувати чотирьохрамочні відводки по два боку. І ви при такому в такій ситуації ви можете зимувати і і в ізоляторах, і без ізолятора в свободному приміщенні. Гарантія збереження маток. А по весні, вже як як захочете, або розсаджуйте, або у двохматичний режим будете вводити зім'ї чи розвитку. Так що там вже головне зберегти до весни штатну дільницю напасть. Да, то все, все таки у мене отводок там десь пів рамки з бджолами, а трутовка там десь чотири рамки з бджолами. Ага, ну там, а є трутовка. Да, є трутовка. Я хочу щось з нею зробити, або розформувати, як ви кажете, або попробувати до цього з цим від з цим відводком якось об'єднати. Чи нічого не не вийде? Ну це дуже, якщо навпаки було б, тоді да. А якщо там сила більше у трутовки, а відводок з плідної матки, то тут буде те, що я вам сказав. Вони буде і матку, вони приймуть матку, вона буде сіяти, і угу. трутовка буде сіяти. То краще до. Зараз холоди підуть, і ви і все, вона буде, ви нічого не зробите вже. Все рівно ви при, прийдете до того, що ви ці парамки порозносите десь по, по сім'ях, з'єднаєте. Е, Тому зразу... вирішіть, прийміть рішення, ви можете ризикнути в якусь сім'ю. Е. Ізолятор, ну не не обов'язково прохідний ізолятор. Звичайна пересилочна клеточка. У мене є ізолятори різні, так. Да. Ізолятори. Ну, в ізоляторі зараз вже буде, е, я не знаю, важко. Все ж таки, це дуже дуже маленька сім'я. Дуже ага. маленька. Можете в ізолятор посадити в той сім'ї, де у вас е, головна, ну де основна сім'я, куди ви будете з'єднувати, з якою з'єднувати. І ага. цей відводочок матку садовіть в ізолятор. І в той сім'ї, щоб була ізольована. Якщо не буде, хоча б не буде вже відкритого розплоду, от тоді приєднуєте оце, ось, е, оце ваше шило, оце піврамочне з маткою. До одної сторони ніж, нижню сім'ю піддвигаєте і верхню цю одну рамочку через плівку. Ввечері відвертайте уголок, ввечері. Тимряв, Тимрява саме головний фактор об'єднання. Вони з'єднаються, а потім переформуєте гніздо, два ізолятори поставите через медову раму. Пізніше. Пізніше, так. Після з'єднання. Або можете ризикнути пересилочної клеточки. Подивіться тему банк маток ось за лютий місяць цього року. Дивився, так. Да. Тобто варіанти, навіть навіть три варіанти у вас або приєднуєте через глуху перегородку, або ізолятор проходний, з'єднуєте через медову рамку, або пересилочні клеточки, забирайте маток обидві, з'єднуєте без, без маток їх до кучі, цей відводочок невеличкий до сім'ї. Потім повертаєте маток у пересилочних клеточках і втоплюєте їх е, всередину рамки. Після після того вже кінцевого сформування гнізда. На зиму. На зиму, так, на зиму. А Я яка у вас пасіка? Чи велика пасіка у вас? Ну, є трохи, да. 90 сімей є. А, ну у вас є смисл ризикнути. Кількість така, що Ну, ризикнути як? Трутовку попробувати об'єднати. Трутовку ви ви нічого, раз у вас така кількість, ви трутовку просто розформуй, розформуйте, так як я казав на початку. Ну, Парамочки рознесіть, постряхуйте пчелу, потім ви скарифіцируйте вилки, щоб вони почистили чарунки на зберігання, покладете і все. Ще хотів запитати, я. Е, под е, ну, дві, дві двохматочне було через глуху перегородку в одному корпусі. Е, там шість вуликів я попробував. Так хорошо получилося. А зараз на даний момент в двох вуликах е, матки по одній матки залишилося. А вони як працювали? Через глуху чи через е, розділ? Через, через глуху, так. Да. А що залишилась одна матка? Ну, то я ж не, не знаю. Я от зараз подивився на днях. Е, в одному вулику залишилася одна матка, і бджоли всі перейшли на один бік, і в другому вулику. А в чотирьох то по дві матки є. Тільки ще є там в одному вулику ну, одинакова кількість бджіл звідти звідти, а в одному вулику там там п'ять рамок, а там три рамки, не одинаково. А ваш, вони в одному корпусі зимують? Чи Да, зараз? В одному корпусі через глуху перегородку. А літок який у вас? Як у вас літок? Спільний? Ні, два льотки. Два літки окремо. Да. Ну, а що така за причина, що вони, що одна матка залишилась? Ну, звичайно, вони, якщо поруч, то вони перескочуть. Вони Ні, ну, можуть, мати і одну одну знищить. Якщо вони запросто ходять туди-сюди, вони можуть одну матку знищити. Вони ходили ж туди-сюди цілий сезон, якби працювали, а щось на на осінь і зверху ця роздільна решітка, якби. Е, вони все літо працювали через е, глуху чи через роздільну? Через глуху, але наверху ж були корпуса. Ага, у вас на, через спільний магазин був. Да, да. Через, через решітку, так? Да. По озерову, понятно. понятно. Ну, то дивіться, вони, е, якщо вони навіть працювали через е, через розділительну решітку, да. сім'я над сім'єю, я завжди кажу, вони на останньому медозборі, вже на соль, на, на соняшнику, вони часто одну залишають. Все, сезон закінчується. Працювали дві молоді матки з одної прививочної планки, з одної серії. Працювали весь сезон, підходить до кінця е, головний взяток, все, вони починають вже вибирати одну. Тому ага. тут їх е, або відводок на одної рамки робіть в стороні. Хай вона працює, ця сім'я на, з одної матки. Вони вам там на на останньому головному взятку, дві матки вже вони там тільки мішають. І ага. і пчеляру мішають там е, самому в обслуговуванні і можуть залишити одну матку, одну можуть убрати. Так що е, їх е, їх таким чином, щоб їх спасти, врятувати цю кількість, десь відводок робіть стороні, або між ними глуху перегородку. Тільки кінчається взяток, все, між ними глуха або сітка. От тоді дві збережуться. Я зрозумів добре, дякую. На все добре. Так, слухаємо далі. Час і час іде. Добрый вечер. Добрий, Добрый вечер. Меня зовут Любомир, я из э, Западной Словакии. очень Е, приятно. Добрый вечер. Э, У меня такой опыт отутовейшей с семьей. У меня в- был отводок в начале лета. Все нормально, матка села нормально, но у нее была кривая ножка. Я э, смотрю, думал, что они ее будут менять. Они ее начали менять э, где-то в конце сентября, но новая матка не облетелась. Э, семья отрутовела, было по несколько яиц в ячейке. Э, просто взял семью, поставил целую семью полностью на другую корпус сверху, поставил сетку, пленку, отвернул уголок, и старый улей пустой поставил на то же самое место. На второй день снял сетку, остался, осталась только пленка с открытым уголком, они объединились, летная пчела слетела назад, то есть старый улей. Через день опять взял эту пчелу, стряхнул назад эту новую семью, и без проблем они объединились. Проблем не было никаких. Сколько прошло времени? Э, Какого времени? Через... Вот вы после того, как вы объединили, сейчас они же общая семья стали. Стала. А, они остались общая семья. А, они целый процесс занял где-то два дня и все. Когда это вы делали? Угу. Во второй половине сентября. сентября. Сейчас октябрь. Проверяли нормально сейчас? Да, да, да. А еще то, что э, я изолирую все матки. Матка, матка была в изоляторе и Никакой мертвых пчел не было, ничего, без проблем объединились. Без проблем. И, матка, и матка сохранилась целая, да? Да, живая визлата есть, да. В прошлом, году, и... изолировал, в прошлом году изолировал где-то половину пасеки. И сейчас уже все произолировал, все уж без проблем идет. Пока все нормально с изоляцией. Ну и Только... слава богу. Ну Всем ну, да. поздравляю вас. Спасибо. У, в, у нас и изоляцию почти никто не делает, потому что у нас это, это этой темой никто не занимается, может, на всю Словакию, может, один-два пчеловода и все, которых я знаю. А, Ничего, как... вы, при, вы к этому придете. Да, да. И у нас был такой случай, что тот человек, который он с института исследования пчел словацкого, он занимается изоляцией, э, делал э, конгресс, объяснял пчеловодам, как изолируется, почему, ну, как-то не приняли эту тему вообще. Словаки два раза пытались, э, лет пять назад просили книгу перевести на словацкий язык. Раз просили, позвонили дважды, так и осталось все, зависло. Mm. Поляки, перевели, поляки четвер, пятую, какую, шесть, четыре перевели и две последние переводят. У них там а, эта тема довольно серьезная, на серьезном уровне, лет 10 уже в Польше. Я, я, даже, я даже боюсь с кем-то разговаривать про Айсглацию, потому что на меня не так смотрят. А вы не разговариваете ни с кем, пока к вам сами не придут. Ну, я прочитал все, все ваши книги, придется еще раз повторно читать, потому что как чтобы лучше понять. Ну, пока все работает. У меня было где-то, не заизлурал в этом году три семьи, но потом видел, что расход кормов намного больше, чем те, которые заизловали, заизлование, так потом заизловал все, и я думаю, что получится все. Ну, все получится, все. Я э, отдать должен вашему мужеству. Вы там поменьше с кем дели, общайтесь, делитесь. Все равно <laughs> к этому придут, будут, будут у вас просить технологически поделиться опытом. Ну, посмотрим, может быть. <laughs> Не может быть, так и будет. Так, все, спасибо вам большое. Спасибо. Так, смотрите, на следующую субботу э, я вижу активность потихоньку начинает э, увеличиваться в плане желания пообщаться. Значит, следующая суббота я буду в дороге, я в командировке. Через субботу мы будем общаться, я уже трансляцию буду вести где-то из, э, из другого, из Грузии, так сразу признаюсь. Я там по обмену опытом. Так что будем общаться, без разницы, если интерес будет, готовьте вопросы, э, потому что всего охватить нереально, понимаете, сколько, сколько бы человек не занимался пчеловодством. И крылатая фраза Прокопович Тарасу Шевченко одно время сказал, такое, э, такое изречение у него было. После 60 лет занятия пчеловодством он сказал, Тарас, я умираю, а пчел так и не знаю. Поэтому когда начинают говорить, а я вот 30, а я 40 лет, стаж ни о чем не говорит. Понимаете, можно прозаниматься 40 лет и тупо упереться в какую-то одну технологию и никуда не, не обращать свои взоры. Поэтому общаемся, мир познания лежит через общение в человеческом обществе. Чем больше будем общаться, тем больше будем знать, тем больше будем э, Э, апеллировать вот этими всеми изменениями климата и то, что нам ставит палки в колеса в процессе нашего практического пчеловодства. То кормовая база ухудшается, то климат меняется. Поэтому нужно держать на курсе событий все вот эти вот тонкости, нюансы изменения в пчеловодстве и в природе. Ну, пожелаю всем... Можно еще вопрос? Давайте, пожалуйста, может прервать. Добрый вечер всем. Юрий, Неворожский район. Э, молодой пасечник, э, второй год в изоляторах зимует, 20 семей. В одной обнаружил, матка вылезла из изолятора, изолятора Миленина в Резной. Я так догадываюсь, поместить ее туда-обратно. Конечно, конечно. да. Она Это... опять вылезет. Ну, э, поменяйте изолятор. Вот, смотрите, может быть в изоляторе какая-то деформация, какая-то ячейка, просмотрите поменяйте изолятор. Вопрос другой. в том, что я думаю, что времени уже нету играться, а менять изолятор. Можно ли организовать зимовку в пересылочной клеточке? И как это грамотно сделать? Ну, просто посадите пересылочную клеточку и все. А и куда все. ее? В центр гнезда? Так же и в центр гнезда. И рамку, же... рамку с изолятором вынять ее оттуда, с гнезда. Ну, если она Резали. у вас полупустая, значит, можете новую. Не, она, она закормленная, она с кормом все. Ну, поменяйте просто изолятор Миленина, вытащите, оставьте туда клеточку. У меня есть кормные рамки, я могу просто кормную бросить и все. Можете так. Без изолятора. То есть в центр, под верхнюю или чуть ниже опустить. Так, ну посмотрите, визу, вы представьте перемещение маршрут клуба в процессе зимовки, так, чтобы он в зоне захвата была клеточка. Я понял. Не принципиально это будет вертикально расположено или горизонтально? Не принципиально, не принципиально абсолютно. То есть между рамок плотно сдавите все. Да, да, да, да. Ну, посмотрите ролик, я показывал, как у меня 4, 4 клеточки. Я опустил где-то сантиметров 5 от верха. Клуб захватывал, сверху положил рамку плашмя. Наверняка клеточки были в зоне захвата клуба, потому что они поднялись кверху к потолку к этой медовой рамке. И... Изоляторы все вот эти наши э, фабричные, э, Пчелкин дом, по-моему, делает. Они, я как-то к ним приспособился, вполне нормально. А это что-то с, с одного вылезло. На вид на изолятор как изолятор. А что с него вылезло? Ну, это может, смотрите, может где-то какая-то часть, матка постоянно, находясь в изоляторе, стремится вырваться оттуда. Где-то какой-то дефект отверстия, вот этой щели угу. появился, может неправильно хранилось, где-то перепад температуры повело ее. Покрутить. То есть лучше его удалить на всякий случай, этот изолятор, он стоит там 30 гривен, цена вопроса, не рисковать. Ну и все, и да, да и все на все. Просто что я говорю, сейчас менять, я, ну такого не может быть, что матка пролазит, она в любой пролазит, такого не бывает. Ну, не принципиально. Самое главное, что у вас есть и практика, опыт и все. Ну, <laughs> начинаем пока. Все, ну, спасибо. Ну ничего, ничего. Лиха беда начала. Спасибо.